Держать цель Аист. Тревога. Противник захватил цель М. Sanitäter! Ich krepiere hier noch! Scheiße, scheiße! Helft mir! Ich bin erledigt! Helft mir! новости. Цель Аист наша. Ah! <laughs> Я на цели! Помогите! Мы захватили цель М. Ich bin getroffen. Helft mir! Внимание всем. Цель Баклан потеряна. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Hilf mir!